lagi tak ada. Tak tahu lah mari kau mana-mana. Jadi duk mutu duduk situ. Okay. Ah, mutu waktu duduk ah, situ. Ah, duduk situ. Ya. Pusing mutu mari mari setak sini. Setak sini. Ah, setak sini. Pas setak sini tu mutu gi siapa sekat tu tu pas pito itu, Apa bunyi suara-suara di brok-brok tu? Ubah mutu. Ha, ubah mutu lari. Tak tahu lari ke mana lah. Oh, dah dalam ni tu. Eh, Cuba tukar masa dia. Sambut kita lah. Eh, 干这个东西。啊，我我这边。啊，干什么？要买不买？ Malah tu kita tubik semaya juga ni. Semaya sapa jalan sapa situ tu batah ha? bunyi benda je lah. Bunyi benda apa-apa tu. Paling tengok beli batu. Telagi ya tu dia. Hari tu pakai tak kira apa lah. Lari dulu lepas. Ha. Tapi buah tu turut belakang juga lah. Macam-macam. Okay tu. Mohon lain tu tak tak tahu ke mana lah. Tak ada, tak ada tengok pula. Ah. What? Ah.